काफ़ी आना व्हीकल लगे අම්මරු අරහිල් එන්න තියනවා බොසාලා ටිකට් එක එක්දස් හයසිය හැත්තෑවයි පස් දෙනෙක්ට මෙත ඩැවිල්ලවලට ඔන්න සෆාරි කැප් කරන්නත් පුළුවන් බලන්ඩ ආයෙත් මේ පාදයාත්‍රා වෛද්‍යයක් එෙන අපි ගාඩගාඩ ඇත සමාරිවල මිනිස්සු මෙහෙම බලාගෙන ගියක්ෝ <laughs> කරගත්ත මේ සුපිරියටම කලු කරලා තියෙන හෙට නම් දෙනවා මම හිතන්නේ සුපිරියටම පාස මාටරි රසනයි මේ මේ නිල් පාට මාර රසනයි සෙට් නරියෙන්නේ නරියෙන් නරි නරි නාවද මේකේ? නරි නාවන්න පුළුවන්. දැන් නරි නාවන්න පුළුවන්. කිබුලා එතන මැද වේනක් දන්නේ කිඹුලෙක්ගේ ඔළුව විතරක් එළියට දෙනවා ඒ එනවා පොඩ්ඩක් මෙහාට කුළු හරකා මොනරා ඒ මෙතන දැක්කා නරියෙක් දැක්කා කුළු හරකෙක් දැක්කා මොනරෙක් දැක්කා කිඹුලෙක් දැක්කා කිරලෙකුත් දැක්කා සත්තු ගොඩයි මෙතන නයිස් වැඩලා තුනක් ඉන්නවා. අද නම් සෙට් ආපු කොහොමද දැක්ක සත්තු සෙට් එක. ආසේ කලර්ස් ටිකෙන් බලන්නකො. වට වට වට. නේ. අරු අවුවත් නෑ අවුවත් අඩු වුණා. වහින්න නැති එක ලේතම වැස්සොත් නම් ගොඩක් අමාරු වෙනවා. මේ සත්තු දැක්ක අමාරුයි. එකට යන වෙහිකල් එක ඕන තරම් ඇවිල්ලා කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් මම ඕන්නම් යටින් අපි යන එකේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එකකුත් දාලා තියන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඕන්නම් බලා ගන්න බලන්න අහස හරි පට්ටම ලස්සනයි කලර්ස් ටික එහෙම හ්ම් හිතා ගන්න බෑ නිකන් ඇඳපු එකක් වගේ නලියෙක් ඉන්නවා පේනවද දන්නේ නැහැ කැලේ අස්සර යනවා ගොඩක්ම ලොකුනේ සාමාන්‍ය සයිස් එකේ මේ පැත්තේ අහස අර නිල්ම නිල් වාලා කියන්නේ අර කොච්චර නිල්ද කියන බැම්මක් ගහලා වගේ මෙතෙන්ට වෙන්නේ තුන්ට වඩා අර නිකන් අහස ආරයි නිකන් කලගරේට නම් මම මුකුත් නැතුව මේ ඔරිජිනල්ම පාට දාන්නේ නිකන් මේ පැත්තේ මේ පැත්තේ අහස බලන්න හරීම wow වැඩක් නැහැ කතා කරලා. ඕපන් ඒරියා එකකට දැන් දානවා බලමු මොකෙක් හරි වෙයිද කියලා ටක් සෙට්ටයම් ඉන්නවා ලොකුම එකයි උනා අඩි මේ වන්න ආතර පාලක් රජක සයිස්ස ගැන එන ලොකුයි කට්ටයක් වෙනවා අපි එතන එන්න දැන් ආ යන කොට දෙක තුනක් ගහගත්තා වැස්සක් යනවා තව රවුමක් දාලා බලමු අපිට බුදු හම්බෙන සත්තු කියලා ඒවර වැස්ස අර කරනවා රැඳි සිටින අප සමගම මේ වගේම මේ කැලේ ඇතුළේ ඉඳලා කියන්නේ බංගලෝ වල ඉඳලා ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් බංගලෝ නම් සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට විතර කලින් කරන්න ඕන කියලා තමයි මේ අයියා කිව්වේ ඒ ටිකත් ඕන නම් මෙයාට කතා කරලා වැඩි විස්තර අහගන්න පුළුවන් බංගලෝ තියෙනවා කිව්ව ඇතුළට ඇතුළට එන්න ගොඩක් සෙට් එකක්. ඒ විතර මම වැඩි දන්නේ ඒ ටික බලන්න ඕන නම්. අම්බේකම දාලා තියෙන අටින් ඒ ටික බලා ගන්න වහිනවා කොහොමද? පේනවා ඔයාලට. මේ ඉන්නේ. වෙන එක වෙන එක. නෑ නෑ නෑ. ගල් පැත්ති කුකුල්ල දකිනවාගේ මේ මොනට දකින්න දිවා දිවා දිවා කවොන් මේ වගේවා ඔව් පිටියේ මේ පැත්තනම් ලස්සන දෙයි දෙය නෑනේ. දෙයක් වගේ. ආසයන් දර වලාකුළු ටිකක් බලන්න. නිකන්. ඒක ලස්සනයි. මේ ඉන්නවාලි රංචු අම්ම ඉන්නවාලි එකයි දෙකයි තුනයි 10ක් විතර ඉන්නවාලි. ඒ පැත්තට යන්න බෑ පාර තියන්නේ මෙහෙම මෙහෙට. ඈත ඉඳන් බලන්න තමයි වෙන්නේ. බලන්න ළඟට බලන්න. මේ දැන් අපි යන කෑල්ලත් වක්ලු මෙහෙට මේ වැහැපු පළවෙනි වැස්ස කිව්වේ උග කාලේ වැහි කාලේ පටන් ගන්න යන්නේ කිව්වා. අපි වැස්සත් අරගෙන තමයි එන්නේ මෙයා බලන්න. සෝක්නේ. මෙන්න යනවා පුතේ. පිරිමි තනියලියෙක්. ඉන්න තුන්පත් රෑනක් ඉන්නවා. ආ අරහෙත් ඉන්නවද? හදන්න පුළුවන්. Nice nice. මේක දියගේ සුවඳත් එනවා මෙතෙන් හොඳටයි. අඩෝ පොඩි කවලවා ගැම්මක් ඈ හයි මුට්ටේ කාලයි එළියට ආවිල්ලා පාරට දැම්මද කලින් දවසක ආව උදේ දැන් අද හවස ආවේ කොහොමවත් මේ දේනවල වඩා හවසෙන එක හොඳයි වගේ මට හිතෙනවා මට තේරිච්ච විදිහට එදා උදේ මෙච්චර සතුටු වෙන්නේ හිටියේ නැහැ හවස වෙද්දී එළියට එනවා වැඩි එන හවස වෙලා එන එක සෙට් මගේ අදහස ලක්කිනා තෝර පොඩ්ඩක් ඒකට හවස මේ නයිස් නයිස් අයියගේ නම මොකක්ද සහන් එල එල එල අයියා බොසාගේ නම සහන් යටින් දාලා තියන්නම් ඩීටේල්ස් ටික කන්ටැක්ට් කරගෙන යන්න අපි ආවා ඇත්තතුරු සෙවනට මාබි මේ මට සීගරක් තියෙනවා මම පොලිම මේ මේ දන්සල් පොලිමක් වගේ ටික අපි ආවා ඇත්තතුරු සෙවනේ ඇතුළට අලි බොසාලාට කිරි බොනවා බලන්න යන්නේ දැන් බලමු හයට තමයි තියෙන්නේ හයද හය හමාර තමයි දාන්නේ අතන කට්ටිය වට වෙලා ඉන්නේ බලමු කියලා මොකද සිද්ධිය වෙන්නේ කියලා එතන පේනොත් දන්නේ අලියා කියාගේ නම නාමල් කියලා තමයි කියන්නේ කාගේ කකුලක් කැඩලා කියන වෙඩි වැදියක් දන්නේ කැඩලා කොහමරි කකුලක් දාලා බොරු කකුලක් වගේ එකක් දාලා තියෙන්නේ මේ පැත්ත තමයි අලි පැටවුන්ට ඉතින් සිද්ධිය වෙන්නේ මේ කිරිපෝ තව නෑ කිරිපෝනෝ තව නෑ ඒක මම හිතන්නේ 6 6මාර වගේ වෙයි සෙනඟ හවුනට මෙහෙම දන්සල් පෝලිං තුනක් විතර එකතු කරලා වගේ සෙනඟ ඉන්නවා මෙතන එන්න බලා ගන්න අලිස්ලා ඉන්නවා මෙතන. අලි විස්තරේ ඉතින් ඔහොම තමයි. රැට කෑම ගන්න ඕන. රැට කෑම අරගෙන තමයි යන්නේ. අපි යන් එහෙන රැට කෑමක් ගන්න මොන හරි. අය බොයිස් අපි බෙල් එකේ ඉන්නේ දැන්. ටික බත් ගෙඩි ටික දීගෙන අරගෙන කන්නයි යන්නේ. කන්නයි යන්නේ. ඒක ආපු තැනම තමයි. කෑමක් ගැන විස්තර කරන්න බෑ නේද මට. හෙට උදේ වැඩි විස්තර මොනවා හරි කියන්න. දැනට good night. bye. හෙට උදේ පැන්ඩා බොස යනවා. බොස් bye කියනවා හෙට යනවා. bye. ඉතුරු ඉඳන් හායි මෝනි වෙලාව හතයි විස්සයි එතනින් ඉවතට යන්න යන්නේ අපේ හොටෙල් එකේ පැන්ඩබසා නම් ගියා උදේ පාන්දරම මේ පොරට යන්න ඕන කියලා. දැන් අපිත් මෙතනින් එළියට ගිහිල්ලා කාලා එහෙම මන්නයි යනවා. කොළඹට නදීජයි චින්තකයි යනවා නුවරට. හොටෙල් එකේ අයියා බොස්. අපි පස්සේ එන්නම් එහෙනම් සෙට් එක. ඒක නම මොකක්ද? මන් දිමුතු. දිමුතු. දාලා තියන්නේ යටින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කතා කරලා එන්න. හිටපු තැනට ටනයිට්ස් වලට ගියා තුන්දස් හයසියක් මෙනි චින්ත කැමුවනන් දන්නවානේ මේ නදී ජෝස ඕකගේ තම ඔක්කොම ටෝන් ෂොට්ටික තියෙන්නේ ගෙට් ටික්ටොක් එක දාලා තියන්න බලලා එන්න මේ තියෙන්නේ ඊයේ බලපු ඇත්ත අතුරු සෙවන අන්තිමේට බලපු පාරට ගිය ගමන් කොළඹට යන්න ඕන තරම් බස් තියෙනවා මට නම් මුන්ට නැම්බිලි පිටියටවත් යන්න වෙනවා මේ චින්ත ගමනට 60ක් දෙනවා කිව්වා ගෙදර ගෙනියන්න දෙනවනේ දාලා පිට නෑ පිට නෑ දවලව මාළු වාඩිය ඉදිරියට නෑ දවල් දෙක නෑ ඒ උදේට කණ්ඩාව ඊයේ කාපු තැන කණ්ඩ දෙයක් නෑ කෑම ඉවරලා දැන් යද්දි අපි වෙන තැනකට ආවා කන්න දැන් කනවා ඉලියාප්ප තියෙනවා රොටි තියෙනවා පොල් රොටි හැලපත් තියෙනවා මේ පොල් රොටියේ ඇත්තටම පොල් තියෙනවා මේකේ කට සම්බුල් එක ලස්සන පරිප්පු සුවඳක් තියෙනවා ඉලියාප්ප සම්බා සෙට් නේ සෙට් සෙට් හමු හ්ම් හරිම රසක් තියෙනවා ඉලියාප්පේ කියන්න ඊයව්දේකක් පට්ටරහයි කියන්න මේකත් සුපිරිමට හයි දුම් යන හුරුද්දක් තියෙන අපි රොටි කන්නයි යන්නේ සරද ගෙවන් චින්ත ගානට තියෙනවා චුට්ටක් කරයි අපි <laughs> පස්සේ දෙන්න කරයි පත් වෙන්නේ පුතා තුන්වෙනි වටේ බිත්තර සමෝසා ප්ලස් තේ අරුකල රොටි ඉන්ට ගියා ජීවිතේ විදින ජීවිත ඉදසක <laughs> ජීවිත වින්න දෙසවක පොල්ඩොටියයි පලේන්ටිය විදිනත් ජීවිත සෙන්නේ අදරනට හෙදියපයි හැලප උදේ කාපු කඩේ දැන් විසිර යන්න ඕන සිය හැත්තෑ වගේ කාපු ඔක්කොටම අපි දැම්මේ ඉන්නේ බෝඩරේ තියෙන එකම කෙස්ස ඒටම් යන්න ඒක තම මේ පැත් තියෙන එකම පාඩු අනික් හැමදේම පිරිලා තියෙනවා මේ බලමු ඔස්සයක් හරි මොකක් හරි අයිටම් එකක් අල්ලගන්න ඉතින් මං කොළඹට යන්න මොකක් හරි බස් එකක් එනකම් මෙතෙන් වෙලා බලන් ඉන්න ඕන. බ්ලොග් එකත් මං මෙතනින් නවත්තන්නම්. හැමදාම වගේ එහෙනම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. යාළුවෙක්ටත් දෙන්නටත් බලන්න ෂෙයා පාරකුත් දාගෙන යන්න. සෝෂල් මීඩියා ටික තියෙනවා. ඒ ටික ෆලෝ කරගෙන යන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ආයි වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. අපි යනවා. බයි. ජය වේවා. රැස්පෙක්ට්.